Hello guys and welcome back to economics with के डिमांड हो सुना डिमांड हो या सप्लाई डिमांड हो या सप्लाई देखते हैं किसमें कितना है दम क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट ब्रियम तो मार्केट ब्रियम पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं तो गाइज बात करते हैं मार्केट इक्विब्रियम क्या है मार्केट इक्विब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है आप इसको price determination in perfect competition market भी बोल सकते हैं right price determination in perfect competition market it means कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का नेचर कैसा होता है प्राइस के साथ में और सप्लाई का नेचर कैसा होता है अब वो कैसा होता है आपने पढ़ा होगा कि डिमांड का जो नेचर है यानी कि जो कंज्यूमर का नेचर है कंज्यूमर का नेचर क्या है कंज्यूमर का नेचर ये होता है जैसे आपको पता है साइड प्राइस होती है क्वांटिटी होती है कि प्राइस यदि बढ़ेगी प्राइस यदि बढ़ेगी तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा और प्राइस घटेगी तो कंज्यूमर ज्यादा यानी कि कंज्यूमर क्या चाहता है कंज्यूमर चाहता है कि मैं कम पैसे दू कम पैसे दू कम पैसे दू और कम पैसे दू कंज्यूमर चाहेगा कि मैं कम से कम पैसे दू लेकिन सप्लायर कैसा चाहेगा सप्लायर जस्ट अपोजिट है उसका सप्लायर ये चाहता है कि सप्लायर को ज्यादा प्राइस पर वो ज्यादा क्वांटिटी बेचे यानी सप्लायर की कैसी इच्छा होती है सप्लायर की इच्छा ऐसी होती है मैं ज्यादा पैसे दू ज्यादा पैसे दू ज्यादा पैसे दू सप्लायर चाहता है कि मैं ज्यादा पैसे दू ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी मैं सेल करूं मतलब ज्यादा पैसे में मैं ज्यादा चीजें बेचू अब मार्केट में ना तो कंज्यूमर की चलती है और ना ही सप्लायर की मार्केट में जहां पर दोनों एक लेवल पर आ जाए उस लेवल पर जाकर के मार्केट की प्राइस डिसाइड हो जाती है और जिस लेवल पर जो मार्केट प्राइस डिसाइड होती है इसको ही हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है उस लेवल को ही हम बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम राइट तो यानी कि डिमांड ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई और ये जहां दोनों इक्वल हुए उसको हम क्या बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम इसके सामने जो साइड में होगा वो प्राइस हो जाएगी राइट और इसी के साथ जो इस साइड है वो क्वांटिटी हो जाएगी राइट तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये मार्केट इक्विलिब्रियम राइट आपको मेरी बात समझ आ रही होगी अब आगे मैं और बात करता हूं आगे बात करते हैं हम इसको यदि हम जैसे देखें कि यदि हम एक शेड्यूल बना करके भी देखें तो शेड्यूल बना करके हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस दिया हुआ है ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्वांटिटी सप्लाई प्राइस आपको दे मान लेते हैं कि ten twenty thirty forty fifty जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड क्या होना चाहिए कम होना चाहिए मैं डिमांड मान लेता हूं कि पहले फिफ्टी थी फोर्टी थर्टी फोर्टी और सॉरी थर्टी के बाद ट्वेंटी और फिर टेन हो गई राइट डिमांड हमें पता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और क्वांटिटी सप्लाई प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी यानी कि ten twenty thirty forty and fifty right ये दोनों चीजें हमें पहले से पता है as per the law of demand की प्राइस प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी और as per the law of supply price बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी और यही दोनों ये आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में यानी कि हम देखें कि जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर है इस लेवल को हम क्या बोल सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम इस लेवल को हम क्या बोल सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि मैं मान लेता हूं कि ये थर्टी रुपीज प्राइस है और थर्टी क्वांटिटी ये मार्केट सेल कर रहा है तो यानी कि आपको जब सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है तो आपको उसमें दो तीन चीजें समझाना है और वो दो तीन चीजें क्या है वो दो तीन चीजें हैं तो पहली बात तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है market equilibrium is the situation where market demand and market supply is equal right where market demand and market supply is equal right next next आपको एक सप्लाई कर्व बनाना है सप्लाई कर्व हमको पता होता है पॉजिटिव कर्व होता है और डिमांड कर्व जो है negatively slope downward demand curve होता है दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया राइट right? फिर आपने आप चाहे एक सिविल के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये तो होगी बात की मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं अब वो डिफरेंट केस क्या है फिलहाल इस वीडियो को हम सिर्फ केस पढ़ेंगे डिमांड के सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम डिमांड के केस की बात कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्राइस सेट थी बट किसी वजह से किसी दूसरी डिफरेंट वजह से आ, मतलब प्राइस के अलावा प्राइस के अलावा कोई सी ऐसी वजह होगी से फॉर एग्जाम्पल की कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की कंज्यूमर की जो है इनकम बढ़ गई अब कंज्यूमर की इनकम इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो आप मुझे बताइए क्या होगा कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर ज्यादा चीजें खरीदेगा और आपको पता है आपको पता है यदि नहीं पता है तो पहले डिमांड और सप्लाई अच्छे से पढ़ लो आपको पता है कि यदि प्राइस के अलावा और भी कोई सा भी रीजन होता है तो उस वजह से यदि मान लीजिए किसी भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो मान लेते हैं ये डिमांड कर्व है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा rightward right demand curve किधर शिफ्ट होगा राइट वर्ड तो इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा तो आपका क्वेश्चन ये है कि when demand decreases, what will be the impact on its market equilibrium price तो आप हम ऐसा करके देख लेते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं डिमांड करो को डिमांड करो मैंने नया डिमांड करो बनाया ये रहा नया डिमांड करो अब इस नए डिमांड करो में आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहां था अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पहुंच गया यहाँ पर यानी कि अब जो नई प्राइस हो गई वो अब जो नई प्राइस हो गई है वो क्या हो गई होगी अब जो नई प्राइस है वो बढ़ गई होगी राइट पहले P1 था अब इसको मैं P2 नाम दे देता हूं यदि इसको ग्राफ पर प्लॉट करें तो हो सकता है थर्टी तो ये फोर्टी होगा यानी कि यानी कि डिमांड बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम में प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगी वो कोई सा रीजन हो इनकम की वजह से या किसी भी वजह से डिमांड बढ़ रही तो आप राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि प्राइस बढ़ गई है नेक्स्ट यदि हम बात करें ऐसा हमको बोला कि डिमांड जो है वो कम हो गई किस वजह से प्राइस के अलावा किसी फैक्टर से कौन सा फैक्टर है सर फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कम होगी अब कंज्यूमर की इनकम यदि कम हो गई तो आप मुझे बताइए कि डिमांड करो किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड तो डिमांड करो शिफ्ट होता है लेफ्ट वर्ड अब डिमांड करो शिफ्ट हुआ लेफ्ट वर्ड यानी कि ये मान लेता हूं मैं ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था राइट अब इसकी डिमांड शिफ्ट हुई तो डिमांड इधर शिफ्ट हुई यानी कि इधर कम हुई तो लेफ्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई अब मुझे बताइए आप कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेप्ट कहा हो रहे हैं यहां पर सिर्फ इंटरसेप्ट हो रहे हैं यानी ये इक्विलिब्रियम नंबर थ्री मैंने इसको नाम दे दिया तो अब नया इक्विलिब्रियम कहा होगा नया इक्विलिब्रियम यहां होगा और नई प्राइस क्या होगी नई प्राइस जो है वो कम हो जाएगी यानी कि अब जो नई प्राइस होगा मैं मान लेता हूं ट्वेंटी हो जाएगी राइट तो आपको तो एक ही चीज क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक वैसे इसमें हम तीन से चार केस हम पढ़ेंगे इस वीडियो के चार पार्ट रहेंगे लेकिन इस पार्ट में आपको यह बात क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है सेकंड चीज डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा डिमांड घटेगी तो क्या होगा डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड करो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और इस वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी राइट तो it is all about market equilibrium and its and the impact of increase in demand and decrease in demand right तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और नहीं भी हुआ तो कोई वाली बात नहीं है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम समझेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है डिमांड का असर क्या होता है सप्लाई का असर क्या होता है और यदि आप चाहते हैं कि इसको पूरा फूल डिटेल में समझे हर एक चीज के रीजन समझे तो मैंने मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा market equilibrium full full detail में राइट तो आप उसको भी देखिए आराम से और तब तक के लिए अलविदा have a great day thank you very much